Hello friends welcome back to the channel and welcome to the city of चेस के से जिसे इंग्लिश में बड वाइज भी बोलते हैं एंड अगर आपको इससे कुछ हिंट मिल रही है तो आप एकदम सही है दिस इज़ द प्लेस जहाँ से बडवाइज़र बियर ओरिजिनेट करती है हम आपको वो दिखाएंगे आगे चल के थोड़ी देर में बट सबसे पहले शुरू करता हूँ मैं ये एपिसोड यहाँ की लोकल ब्रेकफास्ट स्पेशलिटी से सो कम अलॉन्ग प्राग के बाद चेक रिपब्लिक की दूसरी सबसे फेमस जगह है चेस्की क्रुमलोव एंड ये दोनों हैं एक दूसरे से सिर्फ दो घंटे की दूरी पर एंड इसी रूट में पड़ता है ये हिडन जेम चेस्की बूडेविद से जो है क्रुमलोव से बस 25 मिनट की दूरी पर तो अपनी चेक ट्रिप को एक नया फ्लेवर देने के लिए आई विल हाईली रिकमेंड कि आप चेस्की बुडेविद से भी ज़रूर आएँ तो मेरे और ब्रेकफास्ट के बीच का फासला कवर करते हुए बीच में पड़ा यहाँ का आइकॉनिक ब्लैक टावर जिसका टिकट है सिर्फ एक यूरो का और 250 सीढ़ी चढ़ने के बाद आपको मिलता है एक panoramic view of this city Monday यानी कि आज अनफॉर्चुनेटली ये टावर बंद था like some other businesses so हमें मिली छुट्टी सुबह सुबह कार्डियो एक्सरसाइज से एंड सीधे हम पहुंचे टू आर बिजनेस जो कि है ये recommended hole in the wall cafe जो कि लिटरल ट्रांसलेशन है इस कैफ़े के चेक नेम का एंड ये छोटा सा cafe was loaded with freshly baked food options so so, ये जो बेकरी है ये यहाँ का बहुत ही पॉपुलर ब्रेकफास्ट पॉइंट है यहाँ पे ब्रेकफास्ट के बहुत सारे आइटम्स uh, हैं सो मैंने ब्रेकफास्ट के लिए चूज़ किया है यहाँ का एक स्पेशलिटी uh, जिसको जेलनियाक बोलते हैं ये कॉलीफ्लावर का एक क्रैकर टाइप का है मैंने कभी पहले ट्राई नहीं किया है सो so, इसको ट्राई करके देखते हैं कि ये कैसा होता है ये जेलनियाक इतना टेस्टी था कि मैं वापस गया टू बाय फाइव मोर इसका टेस्ट हमें कुछ कुछ डोसे जैसा लगा बिकॉज इसमें एक अच्छा खासा फर्मेंटेशन का टेस्ट था जो कि आता है यहाँ की फर्मेंटेड कैबेज सैलड से जिसे ये सावर क्राउड कहते हैं इस लाइट से ब्रेकफास्ट के बाद हम बढ़े to the town hall building जो है एक ब्यूटीफुल बुरॉक बिल्डिंग बिल्कुल मेन स्क्वायर में और इसी टाउन हॉल की बिल्डिंग के साइड में है यहाँ का इंफॉर्मेशन सेंटर जहाँ से हमने ली इंफॉर्मेशन आज के दिन के लिए सो टूरिस्ट सेंटर से हम लोगों को ये मालूम चला है कि चेस्के के को एक्सप्लोर करने के लिए आप ये बाइक शेयरिंग बाइक्स भी यूज़ कर सकते हैं इनको यूज़ करने का तरीका बहुत सिंपल है आपको जस्ट ऐप डाउनलोड करना पड़ता है and you just have to scan the code over here and आपके स्कैन करते ही ये जो बाइक है इसका लॉक अनलॉक हो जाता है जलनियाक खाने के बाद अब हमारा मन था अच्छी सी कॉफ़ी पीने का जिसके लिए हम बढ़े इन सुंदर सी पतली गलियों से एक रिकमेंडेड कैफ़े की तरफ बिकॉज ये थोड़ी सुबह का टाइम था लोग अपना दिन बस शुरू ही कर रहे थे सो यहाँ की कॉफ़ी वाकई में बहुत अच्छी है इस एपिसोड में जो भी आप फूड रिकमेंडेशंस देख रहे हैं वो हमें मिली है ऑनेस्ट गाइड चैनल से So do check their channel out for more of such recommendations. Ceske Budejovice south of Bohemia की सबसे बड़ी सिटी है एंड इस बड़ी सिटी की मेजर इंडस्ट्री है यहाँ की बियर बडवाइजर की ब्रूवरी पर यहाँ एक और बहुत ही पॉपुलर फैक्ट्री है जो शायद आपको भी सरप्राइज कर देगी एंड वो था हमारा आज का नेक्स्ट स्टॉप और वो था the famous Kohinoor stationery factory and इसका नाम is inspired from the Kohinoor diamond factory के अंदर जाना तो मना था बट पास में ही कोहिनूर का एक स्टोर भी था जो किसी भी स्टेशनरी लवर के लिए एक मस्ट स्टॉप है चेस्की बुडोवित्से में कई सारी green open spaces and gardens हैं इस शहर से चेक की सबसे लंबी रिवर वल्तावा भी फ्लो करती है जिस पे आप कुछ वाटर एक्टिविटीज भी कर सकते हैं बहरहाल हम काफ़ी चल चुके थे एंड गर्मी की वजह से मेरी जैकेट भी उतर गई थी एंड परफेक्ट टाइमिंग के साथ इस गार्डन में हमें दिखी ये क्यूट सी जगह जहां हमने लिया एक pause in the form of a refreshing chilled lemonade इससे हमें मच नीडेड एनर्जी मिल गई टू कंटिन्यू आर टूर हमारे चेक के अभी तक के एक्सप्लोरेशन में हमने ये बात नोटिस की है कि यहाँ की मेजॉरिटी ऑफ द सिटीज़ में खाने को लेके बहुत डाइवर्सिटी है यहाँ आपको छोटे बड़े रेस्टोरेंट सभी क्विजीन्स ऑफर करते हुए मिल जाएंगे सो so, हो रहा था लंच टाइम एंड लंच से पहले टाइम था एपेटाइजर का सो so, पहुंचे यहाँ के एक डिफरेंट सूप रेस्टोरेंट में जिसका नाम है सूप कल्चर यहाँ मैंने पिक किया एक वेजिटेरियन टॉमियम सूप इस सूप की कंसिस्टेंसी काफ़ी थिक थी बट था बहुत tasty so Ceske Ceske Budejovice में बहुत सारे कॉन्सेप्ट कैफ़े एंड रेस्टोरेंट्स हैं सूप कल्चर भी ऐसा ही एक कॉन्सेप्ट जॉइंट है जहाँ से मैंने उठाया है ये सूप बट uh, इस सूप में क्या है अनयूजल सूप हो गया एंड अब टाइम था मेन कोर्स का चेक क्विजीन खाते हुए हमें काफ़ी टाइम हो गया था as part of covering the चेक सीरीज तो इस बार हमने सोचा to try out Indian in चेक एंड पहुंचे हम यहाँ के एक पॉपुलर इंडियन रेस्टोरेंट में आई मस्ट एडमिट कि यहाँ का स्टाफ बहुत ही खुश मिजाज और वेलकमिंग था उनसे बात करके बहुत अच्छा लगा जैसा कि मैंने बताया चेस की में बहुत सारे खाने के ऑप्शंस हैं and I am not surprise कि यहाँ पे बहुत सारे इंडियन रेस्टोरेंट्स भी हैं तो मैं हूँ अभी गेटवे ऑफ इंडिया में एंड uh, अब टाइम है अपने देसी टेस्ट बर्ड्स को सेटिस्फाई करने का यहाँ मैंने ऑर्डर किया कढ़ाई पनीर नान और कीमा नान एंड वाकई में खाना बहुत ही अच्छा था तो जैसा कि मैंने आपको एपिसोड के स्टार्टिंग में बताया था ये है बुरे वाइट्स की स्पेशलिटी एंड इस फैक्ट्री का अब हम टूर करने वाले हैं इस टूर का प्राइस था six euros per person and मेरी ओपिनियन में ये एब्सोल्युटली वर्थ इट था ये एक काफ़ी इंफॉर्मेटिव टूर था जो कंडक्ट किया जाता है बडवाइज़र की एक्चुअल फैक्ट्री में जहां से फर्स्ट बडवाइज़र प्रोडक्शन शुरू हुआ था बट हाँ आज की डेट में ये उस ओरिजिनल फैक्ट्री से मल्टीपल टाइम्स बिगर है इस टूर में हमें देखने को मिला बियर मेकिंग के डिफरेंट स्टेजेस के बारे में एंड हमें देखने को मिले फैक्ट्री के different parts and the best part was यहाँ हमें सैंपल करने को मिली freshly brewed Budweiser chilled from the cellar and ये आप सिर्फ चेक रिपब्लिक की इसी फैक्ट्री में ही सैंपल कर सकते हैं इस स्टेज के बाद ये सारी बियर बॉटल हो जाती है जो अब आप आगे देखेंगे मेरे लिए फैक्ट्री का सबसे फैसिनेटिंग पार्ट था ये बॉटलिंग प्लांट जहां ये ग्रीन ग्लास बॉटल्स मानो जैसे परेड कर रही थीं। बॉटल के क्लीनिंग से लेके बॉटल के ऑटोमेटिक इंस्पेक्शन उसके बाद बॉटल की फिलिंग उसकी पैकेजिंग की असेंबली लाइन देख के बस मज़ा ही आ गया सब कुछ ऑलमोस्ट फुल्ली ऑटोमेटेड था and it was working like clockwork amazing tour के एंड में मैंने खरीदे यहां से कुछ सोविनियर्स एंड निकले हम यहां से एक अच्छी सी मेमोरी लेके चेस की बुडीविट से वाकई में एक हिडन जेम है चेक का जो कि बाकी पॉपुलर सिटी से ओवरशेडो हो जाता है बट मैं आपको ये हाईली रिकमेंड करूंगा हर एज के लिए आपको यहाँ पे फन एक्टिविटीज मिल जाएंगी और हाँ चेस्की क्रोमोलोव के कंपैरिजन में ये काफ़ी रीजनेबली प्राइज्ड है in terms of accommodation cost हमारे आज के दिन का लास्ट स्टॉप था यहाँ का एक बहुत ही पॉपुलर रेस्टोरेंट मेसन क्रेमी जो कि एक सिक्सटीन सेंचुरी की बिल्डिंग में बना हुआ है एंड ये ओरिजिनली एक मीट मार्केट था it has these family cabins जो ओरिजिनली मीट की शॉप्स हुआ करती थी हमने यहाँ ऑर्डर किया एक veg garlic soup fried camembert cheese with salad and एक dish of smoke meat with bread dumplings यहाँ की ट्रेडिशनल सॉस के साथ बस मज़ा ही आ गया इसी डिनर के साथ हम करेंगे इस एपिसोड का the end so till the time we meet again do take very good care of yourself and see you very very soon